लाई एउटा नयाँ भिडियोमा सो मैले चाहिँ यो फोटोसपमा चाहिँ डिफ्रेन्ट लेयर बाई लेयर चाहिँ मैले यो डिजाइन गरेको छु सो यो डिजाइनलाई चाहिँ म अब चाहिँ प्रिमियम प्रोमा लिएर जान्छु सो त्योभन्दा अगाडि म ब्याकग्राउन्डलाई चाहिँ यसरी हाइड गरिदिन्छु अथवा ब्याकग्राउन्डलाई तपाईँले पनि रिमुभ गर्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि फाइलमा जानुहोस् अनि तपाईँले एक्सपोर्टमा गइसकेपछि एक्सपोर्ट एजमा जानुहोस् तपाईँले यहाँतिर पिएनजीमा लिनुहोस् एक्सपोर्ट गर्नुहोस् र डेस्कटपमा चाहिँ म ड्रेस अप भनेर चाहिँ म सेभ गरिदिन्छु सो यो फाइललाई पनि म यसरी नै यहाँतिर सेभ गरिदिन्छु अब चाहिँ म प्रिमियम प्रोमा जान्छु सो प्रिमियम प्रो खोलिसकेपछि हामीहरू नयाँ प्रोजेक्ट यसरी क्रिएट गर्न क्रिएट गर्छौँ त्यसपछि हामीहरू नाम राखिदिन्छौँ जस्तै कि यो ड्रेसअपको लागि हो भने ड्रेसअप भनेर मैले नाम राखिदिएँ र यहाँतिर ओके गरेँ अब चाहिँ हामीले त्यो इमेजलाई चाहिँ यहाँतिर इम्पोर्ट गर्छौँ यसरी म यहाँतिर इम्पोर्ट गर्छु र यसको लेन्थलाई म बढाइदिन्छु अब चाहिँ म एउटा वेबसाइटमा जान्छु पिक्साबे भन्ने वेबसाइटमा जान्छु र यहाँतिर म भिडियोज लिन्छु त्यसपछि सर्च गर्दा नै हुन्छ तपाईँले इक्जाम्पलको लागि म इन्भाइरोमेन्ट भनेर सर्च गर्छु सो यहाँतिर तपाईँले डिफ्रेन्ट यस्तो भिडियोजहरू तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ अब चाहिँ म एउटा भिडियो चाहिँ चुज गर्छु ड्रेसअपको लागि हुने गरेर सो फर्स्टमा हामीहरू यो चाहिँ राखेर हेर्छौँ डाउनलोड गर्छौँ यस्ता डाउनलोड गर्छौँ र यहाँतिर हामीहरू त्यो भिडियोलाई इम्पोर्ट गर्छौँ सो भिडियोको लेन्थ एकदम थोरै छ यसलाई म यसरी माथितिर हालिदिन्छु अनि पछाडिको लागि म स्केल यसरी बढाइदिन्छु सो राम्रै देखेको छ अब चाहिँ हामीहरू के गर्छौँ भन्दाखेरि यसरी नै कपी गर्दै लिएर जान्छौँ अथवा तपाईँले के पनि गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले यसलाई राइट क्लिक गर्नुहोस् स्पिड एन्ड ड्युरेसनमा गएर तपाईँले स्लो गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै कि म सिक्सटीमा चाहिँ यसरी स्लो गर्छु सो यतिसम्म चाहिँ लेन भएको छ र तपाईँले अरू ब्याकग्राउन्ड पनि लिन सक्नुहुन्छ इक्जाम्पलको लागि म अर्को ब्याकग्राउन्ड एउटा पनि लिन्छु जस्तो कि यो पानीको राम्रो लागेको छ सो मैले यसलाई डाउनलोड गरेँ र यहाँतिर यसरी डाउनलोड गर्छु सो डाउनलोड भइरहेको छ मेरो अर्को पनि केही ब्याकग्राउन्डमा चलिरहेको भनेर राख्नको लागि हामीले यो पनि हाल्न सक्छौँ सो यो पनि एकदम कुल छ हामीले यसलाई पनि डाउनलोड गर्छौँ अब चाहिँ म भिडियोलाई चाहिँ यसरी इम्पोर्ट गर्छु सो दुइटै भिडियोलाई मैले इम्पोर्ट गरिसकेपछि यहाँतिर इम्पोर्ट हुन्छ र यसलाई म ड्र्याग एन्ड ड्रप गरिदिन्छु सो तपाईँले एकदम क्रिएटिभ तरिकाको एड हेर्न सक्नुहुन्छ सो तपाईँलाई चाहिँ कुन चाहिँ राम्रो लाग्छ तपाईँले यसरी ब्याकग्राउन्ड चुज गरेर हाल्न सक्नुहुन्छ सो आजको लागि यति नै यदि तपाईँलाई यो भिडियोबाट केही सिक्नुभयो भने तपाईँले चाहिँ यो भिडियोमा लाइक कमेन्ट र सेयर गर्न सक्नुहुन्छ आजको लागि यति नै हामीहरू फेरि पनि एउटा नयाँ भिडियोमा भेट्नेछौँ तबसम्मको लागि stay safe stay healthy and